Amizao sika mivola zao de lany ty fia tsy misy ty vokatsy le le toera pisy le tsonjo zany tsy mifanaraka amty hamaro ty olo mampiasa azy zany hoe mahatonga ty olo Izaho moa asako amin'ny fikambana toy ato filohan'ny fikambana Fimihara. Ilay fikambana moa tamin'izay le sept février deux mille neuf dia niforona e fikambana Fimihara tamin'izay folo telo amby fokontany ty olo mikamba ny Fimihara ao. tsy ho iraika avao fa ho maro zahay fa tsy handeha lavitra aroy mba mba tsy eh, tsy handeha lavitra any ka zay zany eh, manao fiaraha miasa njinja moa fa ry tena rehefa dokotoro zany ro tena miara miasa Ny mampahasoa azy, vokatry maro. Izany hoe zany taloha tsy nisy fia zay, hananiky zao zany, io zany mampisy fia azy satria raha reo zany lahy tena atao eo, hiteraha ty fia, hijanona ty fia. Le fiarova harena anjiaka amizay moa ny raha misy.